termiz shahrida joylashgan matbuot uyida davlat kadastrlari palatasi hamda davlat aktivlarini boshqarish agentligi viloyat hududiy boshqarmasi bilan hamkorlikda matbuot anjumani bo'lib o'tdi unda qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yer uchastkalarini xususiylashtirishdagi yangi tartiblar xususida ommaviy axborot vositalari vakillariga axborot berildi Xabaringiz bor, Vazirlar Mahkamasining 2022 yil 30-noyabrdagi qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan yer uchastkalarini xususiylashtirish to'g'risida O'zbekiston Respublikasi qonunini amalga oshirish chora-tadbirlari haqida 2022 yil 14 fevraldagi 71-sonli qarorni o'zgartirish va qo'shimchalar kiritish to'g'risida 685-son qarori tasdiqlandi. Hozirda 2022-yil, 2023-yillarda 3178 ta jismoniy va yuridik fuqarolar tomonidan arzimlar topshirilgan. Shundan 70 tasi 1 milliard 36 million so'mga xususiylashtirib, davlat ordenlari berilgan. 1 milliard 44 million so'mlik 170 tasi to'lov shaklida. 203 tasi tuman va shahar qurilish kadastr bo'limlari tomonidan ko'rib chiqish jarayonida. Shuni ham ta'kidlash kerakki, oldin yer uchastkalarini auksionga chiqarish 13 ta bosqichdan iborat bo'lgan va ijara huquqi 48 ish kuni, mulk huquqi esa 74 ish kunigacha bo'lgan muddat belgilangan. Endilikda bu muddat sezilarli darajada kamaytirildi. Ya'ni yer uchastkalarini auksionga chiqarish bosqichlari 8 taga, muddatlari esa ijara huquqida 16 ish kuni, mulk huquqida esa 22 ish kunigacha auksion savdosiga chiqarish belgilandi. Bugun matbuot anjumanida e, vazirlar mahkamasining yetmish birinchi sonli qarorining birinchi ilovasiga muvofiq xususiylash yer xususiy uchastkalarini xususiylashtirish to'g'risida gaplashib oldik vazirlar mahkamasining e, olti yuz sakson beshinchi sonli qaroriga muvofiq o'zgartirishlar kiritildi bunga muvofiq e, toshkent shahri viloyatlar markazlaridagi yer uchastkalari oldin yigirma barobar ya'ni soliq soliq stavkasining yigirma barobar miqdoridagi pul evaziga xususiylashtirilgan bo'lsa shu o'n foizga o'n barobarga tushirildi ya'ni ellik foizga tushirildi boshqa tumanlar hududlar markazlarida esa besh barobarga tushirildi oldin o'n barobar edi bu juda qulaylik yaratadi aholi vakillariga o'ziga tegishli bo'lgan yer uchastkalarini xususiylashtirish uchun arzimagan pul evaziga xususiylashtirib oladi va uni garov ta'minoti evaziga kreditlar olish imkoniyati beriladi ushbu matbuot anjumanini o'tkazishdan asosiy maqsad ijtimoiy tarmoq vakillari ommaviy axborot vositalari yordamida davlat hukumatimiz prezidentimiz e, tomonidan yaratilayotgan imkoniyatlar xususan mana shu yer xususiylashtirish bo'yicha jarayonlarni aholi vakillariga tezroq yetkazish va sifatli tartibda to'liq ma'lumotlar evaziga yetkazishni ta'minlaydi Ma'lumot uchun shuni aytib o'tish joizki, 2022-2023 yil davomida qishloq xo'jaligiga mo'ljallanmagan 471 gektar bo'sh turgan yer uchastkalari e-elektron platformasi kiritilib, shundan 217.8 gektar auksion savdolariga chiqarilgan va 61.11 gektar, jumladan 13.5 gektar mulk huquqiga hamda 47.6 gektar yer ijara huquqi asosida 23.4 milliard so'mga sotilgan. Natijada 10 butun 10.9 milliard so'mdan ortiq mablag' ishlab topilib, shundan 6 butun 187 milliard so'm mablag' tegishli byudjetlarga yo'naltirilgan.